Тоже копь Мещерского, князя Мещерского. Серьезная работа. Так, что же? Птица, что ли? Змеи не видно. Да. Ну, очень серьезно. Вот это работа. Конечно, на Берилы работали. Деды. Вот, хороший образец. Так, тут вроде ничего. Так, это... Ух ты! Друза альбитовая. Ничего себе. Надо отмыть, но здесь интересно. Значит, так, вот в этом месте